În seara asta vreau să-ți improvizez despre a visa. Și mulțumesc, Mirela, pentru verb. Am crezut mereu că l-am înregistrat, însă de-abia de acum uh, pot să spun că îl uh, înregistrez acum. Uh, în mare, cred că sunt două sensuri ale lui a visa. Odată când dormi, visezi un vis, și pe de cealaltă parte, când poate trăiești o realitate care nu-ți place, încep să visezi la altceva decât ceea ce este în jurul tău, ca să poți să ieși cumva din, din stresul respectiv sau din faptul că nu-ți place realitatea înconjurătoare. A visa pentru mine este ceva salvator. Însă gândindu-mă la visul simplu de atunci când dormi, programat de subconștient, Uh, și făcând o paralelă între visul programat în mod conștient pe care îl poți avea în timp ce ești treaz și uh, tu observi că nu-ți place ce trăiești, dar începi să visezi ce bine ar fi să mă duc la mare, ce bine ar fi să fac altă meserie, să iau alt job, există o paralelă, cred eu. Uh, de multe ori spunem, când au trecut 43 de ani, eu am 43 de ani, mie nici acum nu vine să cred că au trecut 43 de ani de când m-am născut. Și parcă viața mea a fost un vis. Um, și oare mă gândesc că am dormit sau nu am dormit în ăștia 43 de ani? Și o să închei cu un uh, vers al lui Hamlet um, care spune uh, să mori, să dormi, să dormi, visând mai știi,